Cześć, ja nazywam się Kamil Zasada. W PGS pracuję jako front-end developer, jak również pełnię rolę team leadera. Pracowałem w wielu różnych projektach, pełniąc rolę lidera technicznego, a w aktualnym projekcie jestem front-end architektem. Pracuję dla brytyjskiego klienta Abacai, którego misją jest zrewolucjonizowanie rynku ubezpieczeń poprzez wprowadzenie najnowszych rozwiązań z zakresu IT, sztucznej inteligencji, machine learningu czy big data. E, wybraliśmy technologię z ekosystemu React, dzięki czemu możemy realizować nie tylko aplikacje typu Single Page Application e, z, z wykorzystaniem elementów Progressive Web Application, ale też możemy realizować projekty typu statyczne witryny internetowe z wykorzystaniem np. Next.jsa. Myślę, że unikalne w tym projekcie jest to, że każdy programista odpowiedzialny jest za jakość pracy, e, którą, którą dostarcza. I tutaj mówiąc o jakości, nie mówię nie tylko o przestrzeganiu ustalonych standardów w zespole, przestrzeganiu wzorców projektowych, unikaniu antywzorców, ale mówię tutaj przede wszystkim o automatyzacji testów, automatyzacji testów jednostkowych pisanych w Jest, jak też testów komponentów pisanych w Cypress. Najfajniejsze w tym projekcie jest to, że po stronie PGS-u mamy kompletny zespół technologiczny. E, Poczynając od roli analityka biznesowego, poprzez projektantów interfejsu użytkownika, poprzez projektantów designu, jak również cały zespół deweloperów, frontend deweloperów, backend deweloperów, jak również cały zespół QA e, i osoby odpowiedzialne za security infrastrukturę. Jeśli chodzi o komunikację z klientem, e, ta komunikacja jest ciągła. To nie są tylko spotkania podczas daily e, refinementów, ale w każdym momencie możemy do klienta napisać, porozmawiać o rzeczach, które nas nurtują, zgłosić jakieś e, rzeczy do usprawnienia, bądź po prostu wprost powiedzieć, że coś nam się nie podoba. I, i to jest fajne, bo mamy realny wpływ na, na finalny produkt. Pracowałem w wielu różnych projektach w PGS-ie E, te projekty są bardzo różnorodne. Są projekty krótsze, dłuższe, z wykorzystaniem różnych technologii, różna też jest współpraca z klientem. Dlatego wydaje mi się, że znajdziesz tutaj miejsce dla siebie. Także zapraszam na daily.